واهلا بيكم في حلقه جديده من العب يا noob. انا يحيى عزام او يايا والنهارده زي ما انت شايف chapter 3 من The Beast Inside او الوحش قاعد جوه A bloody welcome طبعا احنا دلوقتي كده قرينا المذكرات بتاعت الحاج خد بالك اللي هو مدحت الاب مش عارف ليه شكله لابس جلابيه الراجل ده تعالى اكزامن تاني الواد اللي واقف بيقضي حاجته في ال... يا ولد على الرمية الثلاثية غالبا احنا خدنا المفتاح عشان يفتح لنا باب مش كده؟ ايه رأيك؟ عبقري صح؟ ما هذا بحق أي حاجة مقفول امال فين مراتي راحت فين مراتي راحت فين يا مراتي Honey, you won't believe what I found it. Hey, Emma, can you hear me? Emma. Emma. ها؟ I was calling you before, but you wouldn't even answer. Where have you been? معلش. We're on the attic. I found this. The power is out, by the way. Diary. What? A fuse must have blown. Be a darling, go to the basement and fix it before it gets dark. This place needs a lot of work. The sooner we start, the better. I don't have to tell you that, do I? بتقول له انزل تحت صلح ال- ال- علبة الكهرباء صلح علبة الكهرباء تحت What's her problem? She sounded like I took a piss on a mother flower bed. اه ده آه آه، بتاع عشان خاطر الناس تقضي حاجتها فيه ومفتاح انجليزي او فرنساوي معرفش الفرق ما بينهم واحد اهو ده الفرنساوي ده الفرنساوي صح ده المفتاح الفرنساوي نفتح الباب ده في حاله ان احنا <laughs> اه عصلك الباب ايوه كده في حاله ان احنا حبينا نهرب مثلا في إيه هنا ايه علبه كبريت محروقه الدنيا هتليل فاحنا خايفين من الليل ليه عشان بس احنا مش بنخاف الليل خلاص احنا مش بنخاف الليل هننزل البيزمنت النور قاطع آه نازلين البيزمنت من غير اي حاجه اه ده كشاف يا ولد التكنولوجيا آه. امم يا خواف يا شقي ايه يا مدحت Check the fuse box تعال بس الاول نشوف ال... ال... البتاع ده This horse will haunt me in my dreams. حصل حصل الحصانة أصلا كائنات مخيفة أنا عارف أنا عارف الحصانة يا لهوي فين ال fuse box يا كابتن يا هو ليه هنا مش زي اساسنز آه، كريد عندك رؤية خارقة كده تقدر تدوس على زرار يجيب لك اقول لك فين ولا تزعلش ولا بلاش تزعل اهو الفيوز مساء الخير حد the سيرش ذا شد انا ما بحبش ال ال ال الدهانات الزرقاء اللون الازرق عموما بيلم ناموس مش عارف انت عارف المعلومه دي ولا لا بس النور الازرق بيلم ناموس ودبان وحاجات سيئه على عكس النور الاحمر بيطرد ال... ال... بيقول لي search the shed يعني خلاص هنطلع فوق دلوقتي الحمد لله نبص في الكوخ اللي بره قبل الدنيا ما تليل فين الكوخ انا طلعت من الباب الخلفي اجري يا اجري يا ده اجري يا اهو الكوخ اللي احنا لقينا فيه الدم عارف طبعا ان الدم احنا ندخل جوه ازاي بقى يا محمد يلا مدحت يلا حبيبي يلا ابو المدحيت اهو اه مفتاح ال shed. ماشي اوه blood trail blood trail طب في دم يا ابن العبيطه مش مشكله مفيش فيوز بس في لمبه موفره اهي What is this? ده دم Blood come from? من الترابيزه shirt covered in blood. It looks fresh. How did it get here? Why would Emma bring my old stuff from the office here? Quantum localizer بيقول لك allows in depth analysis تتن تتن تتن تتن تتن تتن تتن تتن تن تن بيتكلم عن جهاز معين of kinetic energy مش عارف ايه كلام مش مهتم اه اللي هو الجهاز ده quantum localizer the localizer can detect and analyze so called quantum traces which enable to see short flashbacks of people from the past فعلا بيشوف uh, تاريخ البشر flashbacks from uh, people back أوه. ليه مفيش ايجل فيجن ليه مفيش Eagle Vision في بلطة اهي مفيش Eagle Vision ايه ده Jesus, Emma, you scared the crap out of me. Okay, you can open the door. Emma? ما طلعتش ايما ما طلعتش ايما ما طلعتش ايما ما طلعتش ايما هنستخدم ال ال ال الكاميرا The localizer will show me just what's happened here. Wait, what did they say in training? Uh, press X to equip and unequip this device. Localizer allows you to detect electromagnetic and quantum traces, quantum clouds. This icon informs you that the cloud is near. Huh. If I remember correctly, prototype device can be used to detect traces of a person's presence from the past. All I need is to be in a strong field of quantum particles, and with a little bit of luck and science, I'll be able to see a silhouette of the person who was here in a different time. امم اوه ال الاشاره بتزيد هنا الاشاره هنا بتقل بترجع تزيد تاني ما شاء الله كاركتر بينط مش زي بتاع ريزيدنت ايفل Now I need to use the pulse to show the cloud, then I need to scan it. The localizer found something. Someone has been here. It looks like he left the rest of the clothes here. All covered in blood. I'll try to find more traces. It doesn't look good. The fuse is missing, some clothes are lying all covered in blood, and a trace of a person near the shed. It's all looking very strange. Maybe it's all about the stress. On the other hand, I have to be certain that we're safe. لا انتوا مش سيف خالص يا حبيبي امم مدهش I'm at the source, but I can't read anything. The interference is too strong. It must be caused by an anomaly nearby. I should neutralize it. Due to their nature, clouds can be unstable and their readi- readability may be affected by anomaly. Tan tararan, tan tararan. There's the anomaly. Mm. to charge the localizer and hit it with... That should do it. Time to stabilize the cloud. I did it. Clearly someone was here recently and used this rope. في واحد هنا كان بي... بيلحس الكرسي حبل with, with this I can reach much further ده حقيقي جد الله يرحمه كان سايب له حانة أو بنسيون نقدر نقول عليه في أربعين أوضة انا بردان جدا وطبعا ده معروف بسبب ايه اهو في آه في خيال هنا اها حد طلع على السلم الجميل ده ايوه لقطنا سيجنال في دم اهو آه أنا مش بأؤيد هذه الفكرة يا صديقي. Clearly drag something heavy through that gate. Hmm. عبقري. Damn, gate is closed. I need to look for a way around. صح. ندور على حتة ندخل منها، غالبا هتبقى دي. مش قادر تنط صح؟ معلش يا حبيبي، معلش. مفيش هنا فأس. ليه مفيش فأس يمكن عشان الفأس وقعت في الرأس حرفيا اه انا اسف انا اسف ما كنتش اعرف ان انا ممكن اعمل كده مش محتاج فأس ولا حاجة يلا مدحت شجرة طبعا مش هنعرف نعدي من فوقيها علشان خاطر احنا آه ما عندناش الرشاقة الكافية انا ليه لسه ماسك البتاع ده خلاص الدم داخل هذا الكوخ او هذه الحظيره في جثه تحت ورا اهي هلف ورايا هلاقي حاجه تخوفني طبعا خدنا بالنا من هندور على بولت كتر It looks like something or someone is hanging in there. Is that? Fuck! This thing scared the shit out of me. I'd better check what the localizers detected before I go in. stabilize the anomaly اه ماشي في حد تحت هنا كان بي نفس الشخص اللي كان بيمص للترابيزة بيمص لحاجة تانية طيب المفروض نعمل ايه نلف كده هناخد هذا الصندوق نحط الصندوق هنا ايوه كده ونطلع على الصندوق ده ها مش ممكن مش ممكن انا رائع اوه يا حبيبي نط عادي يا بابا مش لازم تنط على وشك يعني اصل بص المسافه قد ايه يعني هو مش عارف ينط دي مش طبيعي نروح الحظيرة دي تبنى اهو عشان خاطر البهايم اللي عايشة هنا نو اوفنس يعني لأي حد بيحب البهايم ده ما كانش بيمص ده كان قاعد مستخبي كان بيخبي حاجة اوه حصل جيت انتو ذا بارن نروح الزريبة آه ازاي تدخل الزريبة للمبتدئين طيب انا هقولك دلوقتي هعلمك ازاي تدخل زريبة هنا مثلا ايوه الموضوع ممتع قوي استنى استنى يا اخيرا باب يفتح لبره يا نفتحه على الاخر بس في حاله ان احنا حبينا نهرب فاهم عايزين ن try to get inside. ايوه اهو اهو طب يقطع بالشقلوب بالسكينه باب بيفتح له جوه تاني على الاخر على الاخر عشان لما نيجي نهرب نشوف بس لما نيجي نهرب هنجري ازاي اوكي حسنا مش هنستخدم ال ال ال stabilizer ده دلوقتي الباب مقفول من بره ماشي آه... عايزين ندخل جوه صح طب انا ايه اللي جابني هنا اه اهو ايوه كده مم. دم تاني يلا نط عشان ينزل على وشه كالعادة بص دلوقتي احنا عارفين ان الراجل ده متجوز لما وقع كانت ايده الشمال فيها دبلة فكده اللي معاه دي مراته يعني الراجل ده شريف شريف شريف نطلع الاستابلايزر بتاعنا بقى مفيش حاجة انا كويس في ايه هنا اه سلم Wait, that beeping. It's as if it's coming from the inside. The animal is hung up on a rope. Maybe I can get up there and cut it down. دي مش هتطلعني طبعا لان انا ضعيف جدا ما بعرفش انط. مفيش حاجة نشدها نقف عليها ولا اجرب وخلاص. لا مش هتنفع. اوه اوه حاطط قنبلة جوه بطن الوعل ده انت متوحش لا حقيقي انت متوحش بولت كتر اوكي انا هاخد ال bolt cutter. شفت شفت تعال اه مش هعرف افتح الباب شيل ال... يا ديني على البتاعة دي هتتشال ازاي دي تعال تعال تعال انا رايح فين بس انا رايح فين بس الحمد لله اوه العجل وقع هاتوا السكينه بقى <laughs> بص اهو لابس الدبله اهي يا يا اللي ميت خالص يا عيني طب عادي واحد كان بيصطاد فاهم آه الصوت ده بيدور جوه بطن الوعل على اشياء سيئة امم امم غريب انك لما تصطاد مش هتصطاد عشان تاكل لا تصطاد عشان تحط قنبلة جوه بطن الوعل ما ما فهمتش ايه ده ملح What's all this equipment? And why was it in... Fuse. Sent someone to follow us. Well, there's the fuse. So the fucker who gutted the animal has also been in our house. In our basement. If this isn't a threat, then I don't know what is. At least I've got the goddamn fuse. Time to go to the basement and turn the power back on. فعلا Someone's butchered a deer and the evidence suggests that sick fuck has been in our house. فعلا ففي واحد حاطط الفيوز انا هرجع البيت ازاي انا نسيت الطريق عامل ازاي اصلا حاطط الفيوز في بطن الغزالة او الوعل بمعنى اصح لان الغزالة مؤنث الوعل مذكر يعني شال الفيوز من الكوخ Besides, the equipment that was inside it looked military grade. Clearly the locals make new neighbors feel welcome. I just hope he's on Thanksgiving. الموضوع ابتدى يقلق شوية المفروض ننزل بقى تحت في البيزمنت نتأكد بس ان مراتي موجودة الساعة الله شكرا يا ساتر يا رب الفيوز بوكس كان هنا يا رب يا رب يا رب مش ملطخ بالدماء فايند ايما Hmm, interesting. Or maybe it's no big deal. Maybe I've just been reading too much Poe. Well, my job here is done. I better go back under Emma's thumb, considering her mood swing. Boo! Jesus, woman! <laughs> You want me to have a heart attack? Cool, huh? Wonder if some magician used to live here. Sure, Harry fucking Houdini. Maybe he's never gotten out of that hat. some time later اللي هو بعد فترة ما بوكس فول اوف كاش فعلا Darling, do I really have to remind you what the doctor said? You've done it plenty of times already. ازيك يا اما اه خليكي زي ما انت انا مستمتع يعني امم اذا اذا حامل بجد حسبي حسبي حسبي هتقعي عليا <laughs> المفروض اخد منها البتاعه دي اه انا اللي هدهن يعني امم الستات يلا حبيبتي روحي روحي اقعدي اشربي كراويه عشان حامل بقى وكده فاهم If I can't help you, I'll pester you with questions. Have they called you from work yet? No. And did you give them our new number? Honey, it's the government. They even know the angle you're tilting your head at. المفروض ادهن الحتة دي كلها لوحدي Ever thought about doing something other than, you know, cryptanalysis? I mean, before you joined the CIA? Like, سي اي اي Like, um, something that doesn't come with being responsible for millions of lives? Some job without all the spies, agents, and double agents lurking behind your back? without the constant feeling that you can't trust anyone? Um, not really. يعني احنا دلوقتي معانا راجل كان شغال في السي اي اي. ومش عارف ينط. What are you staring at? Can you افتكرتها بتصلي والله. There's something behind it. طب استني اما اخلص الحيطه. تعالي يا ترى هيطلع فيه ايه جثه ولا راس بني ادم مش عارف صوره استنى بس انا حاسس ان الصوت واطي زياده عن اللزوم ف wonder who that guy was. Maybe if we hang this in the bedroom, he'll come to us in our dreams and tell us everything. I'd hang you first. Okay, okay. Sorry, buddy, you're going to the basement. That's the proper place for gentlemen from the previous century. لازم يعني تعمل كده لازم تروح تحط البتاع في البيزمنت اه اه حلو قعدوا هناك كام يوم فالدنيا لطيفة تليفون بيرن تريرين تريرين ويا ترى مين اللي بيتصل اكيد واحده صوتها احن <laughs> يا عم خلص يا عم ايه الملل ده الاستوري حلوة عشان نبقى منطقيين ايه ده الله تور ما تيجي نحلبه <laughs> ياه Hello? It's David. ازيك يا Oh, ديفيد this is it, boss. This is the moment when you start to rush me and I start to sweat. <laughs> I don't want to press you too much, but I haven't heard from you for a week now. So I thought maybe he was killed by bears or wolves. I better call him. Because you're stuck in the middle of nowhere, right? <laughs> Yeah, I'm stuck in every possible way. <sighs> You're انت not بتقول فيها يا اخويا Three quarters of the team were assigned to work on the Russian woodpecker. And on top of that, Harold has vanished. Harold? The one who intercepted the telegrams? What happened? I don't know. Stress. He's been paranoid lately, seeing Soviets everywhere. Either he went nuts and did something stupid, or those Soviets did get him after all. Fuck, o on our soil? Well, they could be anywhere. And I don't want to think he's playing both sides. To make it even worse, Bill and Mildred will shut down the project if we don't make a breakthrough in the next few weeks. امم I've got the documents from Janice with me. I'll get down to work. Good luck. And give my regards to your wife. I'll call you in a few days. وانت طيب يا صاحبي And there goes my vacation. The cipher machine is in the office. I've wasted enough time already. The cipher machine in the office. كارتر يا أيام كارتر Use the machine in the office. but a unique capacity to drive other nations into madness and chaos. كرسي مطرب جدا صورة أبراهام لينكولن رئيس أمريكا في الحرب الأهلية الأمريكية هنكتب حاجة على الأقل الكاتبة ونشرب حاجة من المج اللي بقاله ثلاث سنين محطوط في مكانه هنا ما كانش ثلاث قرون يلا نكتب ايه المفروض So how do I do it again? First, let's take a look at the manual. اه بيقول لك please follow this uh, instruction. ويلا بينا تاني في الدور التحتاني ناكل لحمة ضاني وتلعب لي في وداني المفروض نحلي بسوداني بس فين الكرياتيفيتي المهم بليس ذا سيلندرز ماركد وذ رومان اها ماشي ان ذا رايت سلوتس اتنين اربعة خمسة تمانية اتنين اربعة خمسة تمانية اول واحدة فين اتنين اهي اربعة آه خمسة تمانية Okay, the first part's done. Now it's time to set the cogs. نحط بقى الكود ماشي. Uh, set the numbers in the windows to the following positions from left to right. 2 14 6 22 2 14 6 2 Piece of cake. Now for the last step, the wires at the bottom. Mm, open the bottom drawer of the device. Plug the wires in the drawer in the following configuration. AFG زرت AFG ZRT يبقى AFG زرت ماشي Right, now I Uh-huh. just have to plug that in using the right order. A F فين ال F G فين ال Z فين ال R ثم ال T That's it. Now I just need to enter the password. Mm. <clears throat> Run the test using the test password BPFLUP BPFLUP I have to be careful. If I click the wrong letters, I'll have to reset the cogs. B B B B P F L U B. Okay, works. Try it out. ايه بقى ده؟ بتشرب ايه؟ كوباية فاضية يا كذاب. الجيم منورة ليه كده؟ What's this? Looks like a message encrypted with an enigma. Maybe with the right combination I'll be able to decipher it. Now how do I set it up? A Roman 5-3-ST. This must be a clue for the encrypted message. What does it mean, though? And how can I use it to set Enigma up? 503 ST مفيش غير اس تي واحده فاحنا هناخد الصف بتاع الاس تي ده خلاص واحد أربعة سبعة خمسة Number 17 looks correct. I'll use that configuration and see if my hunch was right. آه، بعد كده خمسة 19 تلاتة عشر خمسة تسعتاشر تلاتة عشر بعد كده اس تي جي زد اكس او عملنا ال S تي بعد كده ال G حلو نكتب بقى اكس جي دي تي جي سي uh, trust no one اوكي okay. yourself مثلا uh, yourself Trust no one but yourself. Sounds ominous. Who wrote this anyway? Check combinations 29 and still nothing. Fuck. في حاجة في الدرج يا مدحت انت ما كنتش فتحته قبل كده. ده غبي قوي مدحت. هات يا عم وريني ايه ده Terrible crime shocked. Fuck. This looks like our house. The victim's throat was slashed. This is getting too fucked up. Seriously. موس حلاقة مذبوح بيه بني ادم God, how long has this been here? Is this blood or just rust? Is this what I think it is? More notes from Nicholas. نيكولاس اللي هو جده It hurts, so I must be alive. يا ربي هنرجع نعيش في الزمن الضلمة ده تاني شابتر 4 نخلص بقى الحلقة هنا خلاص نخلص الحلقة هنا نخلص الحلقة هنا لو وصلت لحد دلوقتي فانت راجل عظيم جدا اعمل like و subscribe. لو انت لسه ما عملتش subscribe ما شفتش الحلقة الاولى ارجع شوفها وخليك راجل كويس وبس كده السلام عليكم